Өдрийн мэнд хүргээ тархлаа судлаач Цэрэнхүү эмч үзэгч та бүхэнд ээлжид мэдээллийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаа бид за тархалт тэр дундаа усан хаван гэж юу болох талаар үзэгчтэй мэдээллийг өгнө. За мөн ярилцлага бүрийнхээ эхэнд нэгдсэн үндэсний байгууллага за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа мэдээллүүдийг тогтмол хүргэдэг. Мөн уламжлалсаар энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргээд явна. Өдрийн мэнд хүргээ эмчээ. Аа өдрийн төргийн сайн уу атгэлээ. Ган хоёуг штаас өдрийн төргийн бүгдээрэнд өдрийн төргийн өнөөдөр чих баяртай сайхан өдөр байна шүү. Гоё мэдээлэл яв. <laughs> За баярлалаа өдрийн төргийн. Тэгэхээр бид э, нэвтрүүлгийнхаа эхэнд за мөн өнгөрсөн дугаарууд дээр хүрэж байсан. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас за хүүхдийн ханиадны сиропын имийн талаар мэдээллийг үзэгчдэд хүргэж байсан бас үзэгчд маань санаж байгаа байх. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын асуудалд нэлээд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. За хүүх таны төрөх үед өгдөг за шингэн серофим, за антифриз буюу автомашины цэвэрлэгээний бодис одоо энэ ярилганд нь орсон байдаг гэсэн мэдээллийг хүргэж байсан. За мөн за хурам жимийн талаар дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллага дээр нэлээх анхаарал хандуулж байгаа. За хурам жимийг жагсаалтаас хэрхэн яаж хэрэглэнээс хасах талаар бас мэдээллийг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэж явнаа. За энэ талаарх мэдээллүүдийг товчхон үзэгчтэй өгөөч юм чинь. За энэ хуурамч мэдээлэл хуурамч амийн талаарх мэдээллийг би дандаа үндсэн эхээс нь дандаа пресс релиз гэдгээс нь авч хэлж байгаа. За энэ бол ямар нэг агентийн мэдээ биш, ямар нэг порталын мэдээ биш. Пресс релиз бос гэхээр чинь дандаа л нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэг тодорхой формат дээр тэр захирлуудын зөвлөгд юм одоо юу гэдэг тэрэн дээр нь илтгэл тавиулж явуулж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлэл гэж ингэж ойлгоорой гэж одгөрлөлтээр олон дахин хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол баталгаатай их сурвалжтай тэрнээс гарсан пресс релизээс гарсан бүх илтгэлүүд юмнууд агентуудаар тарж байгаа ийм л юм байгаа юм шүү гэдгийг хэлье гэж бодчих. Тэгээд гурван том пресс релиз явуулчлаа. Тэгэхээр гурван том асуудлыг л нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын форматаар очиж хилцүүлээл гэсэн үг шүү дээ. Тэгж л утгын тэгж л ойлгоно. Тэгэхээр тэнд бол United, United гэдэг UNICEF Тэгэхээр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гарын дор байдаг хэдэн том байгууллага програмууд байдаг тэд нар бас оролцоод явдаг байхгүй тэнд. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас явуулж байгаа мэдээллүүд л гээд товчор ойлгоч. Ерөөсөө пресс релиз гингүүд нэгдсэн үндэсний байгууллага л гээд ойлгоорой л гэж юм ташрам дэлий. Тэгээс одоо гэрлэгтэр ингээл нэг юм сенсац тэгдэг гээл ингээл <coughs> хоромчлын бизнесүүдийг хаах гал бох гал ингээл байгаа юм биш үү? Бид хоёр чадлж байгаа юм. А зүгээр дэлхийд төр юу болж байна вэ гэдгийг л хардхан мэдэх хэрэгтэй. Хүний эрх дотор чинь мэдэх хэрэгтэй байж байгаа шүү дээ. Тэр эрхийн хэмжээнд л явж байгаа юм мэдээлэл юм зүйлээ гэж. За гурван том мэдээлэл юу яваа гэхээр за эхлээд тэр нэг цогцолрал гэх юм уу одоо юу гэж хэлээд байгаа одоо э, өөрөөсөө бол тийм чуулх гэсэн маягаар хэлээд байгаа юм 190 гишүүн 192 орны засгийн газрын ММ-ийн зүйлс хариуцсан агентуудын төлөөлөгч нар яг цуглуулсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр. Тэр юу хэлэлцүүх, юу хэлэлцээд байгаа юм бэ гэхээр энэ хоромж эмийн тухай хэлэлцэж байгаа. За ерөөс хуурамч юм гэж яг бичсэн энэ ковидын жилүүдэд ковид вакцин дээр ямар алдаа гарваа гэдгийг бид хоёр нотлон ихэнд нь байха мэдээлжсэн нэгэн үндэсний байгууллага тийм мэдээ цуглуулж байгаа юм байна. Улс орнууд э, тэр мэдээг явуулах хэрэгтэй юм байна шүү нэгэн үндэсний байгууллага гэж ингэж мэдээлжсэн. За тэр гарцсан байна. Тэр 300 тийм алдаа гаргасан байна. Тэр 300 алдааг л хэлэлцэж байгаа юм юм энэ эхэлчих тэгээ 6 сарын төгсгөлөөр дуусна гэж. Тэгээ юу хэлэлцэж байгаа гэхээр тэр улс орнуудын 192 байгууллагыг тэр албан тушаал засгийн газрын төлөөлөгчд гэсэн үг шүү дээ. Засгийн газрын тэр ММ-ийн зүйлс хариуцсан агент гэж байдаг манай бас байгаа. Тэрний төлөөлөгч туулзалдаж тэгээд юу хэлэлцээ гэж. Хэлэлцээ гэсэн байна. Ерөөсө хэлэлцээ гэсэн. Тэгээ энэ хэлэлцээний үр дүнд 6 сар дэлхийн даяарчлсан тийм том хартыг гарах юм байна. Улс орнууд заавал хэрэгжүүл. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр ковидын 3 жил их том том алдаа гаргалаа. Онцгойлж авсан энэ 300 том алдаа. Энэ 300 алдаан дээр үндэслэж улс орон болгонд гэрээ хийж шууд гэрээ партнерский гэрээ. Дахиж тэр алдааг давтахгүй гэдэг гэрээ. Тэгэхээр дахиад пандеми орж ирэх нь бол гарцаагүй. Энийг бол нотлох хоотой ярьцаагаал гаш дахиж одоо яг ковид биш хэд ковидоос аюултай бүхэн аюултай пандеми орж ирнэ л гэдэг. Ингээд байгаа ш. X гэсэн байгаа тэрийг. Тэгэхээр энэ ороод ирэхэд бид нар урдлынхаа алдааг давтах уу давтахгүй юу гэдгийг л тас цохих гэдэг ийм л зүйл шүү дээ. Тэрээс хэн нэгийг буруутгах гээд хариуцлага тооцох гээд ингээд байгаа юм ерөөсөө байх. Тэгэхээр гэрээ хэлцээ явагдаж байгаа Монгол улстай гэрээ э, хийж амлалт авч гарын үсэг зуралцсан бол ойлгомжтой. За нэг ийм юмнууд яваад байгаа энэ тухай бас нэг тавч мэдээлчин зү дэлгэрэнгүй бол тэр дотор нь гарсан сэдв ороод ирэнгүүт л чухал чухал юмнуудыг гаргаад ингээд мэдээлээд байгаа. Боломжтой юм биш. 6 сар хөргөлжлөх юм байна шүү дээ энэ уулзалт. За дараагийн мэдээ. За дараагийн хоёр мэдээ бол үнэндээ өстө үнэхээр гоё мэдээлүүд байгаа. За энэ нэгдүгээрт За яг зарим хувьсууд их өхлийн цохилт хэсгийг муухай а ер нь ард түмэн зэрэг иргэдэд бол их сайхан мэдээ байна. За энийг би хэлье. За энэ төрөөс дөрөв одгөрөл маань дуртатглаа тийм. Энэ төрөөсний талаар бид ярьсан. Энд чирээс машины шил арчиж чадварыс чинь зөвлөгнө шингэн шít. Гадаа ингээ маш бага доозор усан дотор найруулж байгаа гадаа гудамж зөвлөдөг вирус энэ төр юмнаас урчлан зэрэгэлд ингээл юугаар цацаал байдаг шít энэ жилд орно гудамжтай тэр багхгүй. За тэрийг хүүхдээс оронд оруулаа яйцсан байсан. Таван оронд илэрсэн гаргасан маш их тийм чиглэл хөрөлөнгийн байгууллагаас зориуд чиглэл сэрэмжлүүлэх гаргаж улс орнууд нөөцөндөө байгаа болон зах зээл дээр нийлүүлэгдсэн байгаа бүх Европтой үзлэг шалгалтын үзлэг шалгалт хийх яаж хийг харуулчлаа инструкц нөгцөн энэ дагуу хийгээд хэрвээ антирисийн хольцоог буцаагаад гарах антирисийн хольцтой бүх Европтой хурааж аваа гэсэн манайх бодвол хийц мэдтэй засгийн засгийн дэрэгдэх гэдэг агент гэж байгаа шүү. Шинэ байгуулагдсан. За ингэж бодож байна. За дараагийн тэр ажил манай дуусаагүй явагдсан ч юм уу явагдаагүй ч юм уу мэдэхгүй. Байтал дараагийн юм гараад ирлээ. Энийг бол бүр ингээд бүр алармын тэмдэгтэйгээ дэлхийн хөлөндийн байгууллага тийм логотойгоо ингэж сэрэмжлүүлэх өглөө. Энэ бол маш ноцтой оромж гэдэг. Фальсифит гэдэг нь шүү дээ. Фальш гэдэг ярьдаг. Фальс гэдэг ярьдаг. Зарим орон фальш гэдэг, зарим орон фальс гэдэг шүү дээ. Англиар фальс гэж явж байгаа. Манай энд бас фальс л гэдэг юм байна. Тэгээ энэнийг энэс урдсан сэргэл сэрэмжлүүлэх гэдэг ийм аларм гаргацсан байж шүү дээ. Өчигдөр гарч ирсэн болоо энэ аларм. Энэ юу байсан бэ? Энэ нөгөө шөнөөр хүмүүс өдөө манайч одоо хөдөө гадаа малчид тарайланч төмсөд учир нь мэддэхгүй өчнөр шин нас орч одоо айл битээ бас мэдээлсэн байгаа. Учир нь олдохгүй ерөөсөө юу нь мэддэхгүй ингээд байсан. Иннээ учир одоо тайлагдчих шиг байна. Энэ юу байсан гэхээр хуурмч юм байсан. Цус шингэрүүлэгч хуурмч юм. Аюултай ч юм аа. Тиф проси э содиум гэсэн аргач байсан Тэгэхээр энэ юу байна гэхээр энэ натралтай содиум үс натралтай. Тэгээ натрийн групп орсон энэ юмнууд байгаа юм байна. Үйлдвэрлэгдсэн арабынхаа олон орнд үйлдвэрлэгдсэн юм байна. Тундацын Кыргызстан, Казахстан гэд орсон байна. Манай чинь эми эми эми зүйлсээр Казахстанд маш том гэрээтэй шүү. Эми хангамжийн хэдэн хувийн ч байна Казахстанаар орж. Одоо тэр Химлай гэсэн юмнууд гэдэг дотор байгаа л гэдэг юм л дандаа орсон нэртэй. Дандаа Казахстан орж ирсэн. Хямлаа өөрийнх нь тэр сайхан сайхан юмнууд чинь ийм тулан сэхэртүү цаасан дээр ингээд тэмдэглэгээ хийцэн байдаг шүү дээ. Тэгээ сайн фальш энэ цусын бэлгч гэдэг тэр группийн наатар орсон группийн юмнууд яаж илэрүүлсэн чи гадна талын гадна талын хайрцаг нь А Их Британи Америк хоёр хайрцагыг аваад дотор нь макрооки яг өөрийнхөө макрооки хийх бол болохгүй л дээ тэр чинь хуурч гисэн. Төөрхөн макрофакт дотроо яцсан. Ингээд тэр хоёр нь зөрөнгөө с ิจ глээд тэгээд нөгөө дэлхийн том том лаборатори очиж оруулсан чинь. Цус шингэлдэг нь үнэн. Гэхдээ цусны бүлэг нь л арилдаг маш өнтэй орц байдаг байхгүй дэлхийд. Тэр орц байхгүй байсан. Лабораторийн шинжилгээ гарцсан. Лабораторийн шинжилгээ гарч иж либ тухмэд хэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр байхгүй болох төр цусыг бол шингэлдэг а бүлэгдэл бүлэнгийн зардал чаддгүй учраас бүлэн шин шин онтон гудал шин тагалчаар тэгэл цус арчаал эсвэл э, ишин явчаал импакт импакт ингээд нас ороод ирсэн л шүү дээ. Тэгэхээр энийг би тэр дараагийн тэр нөгөө э, юунтай үргэлжлүүлээд ярьдив лөө энэ шууд одоо ингээ хэлсэн ч бол процесс. Яг тэгэхээр наатар бол хүний амин чухал амин чухал нэглүүдийн нэг шүү дээ. Наатар, кал гэл нацаат гэл байж шүү дээ. Тэргүй бол хүн өгчин. Тэгтээ хэтрүүлж бас болдгүй тийм л байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол хүн өөрийнхөө тэр наатрын хэрэгцээ гаднаас авах шаардлага байхгүй. Содиум, давс наатртай. Гол наатар. Давс гаднаас авах шаардлага өгнө бол байхгүй. Ганц тэр нөх хүн менталитет тал нь тэр нөгөө когнит гэж яриад байгаа. Тэр Конхи тал нь давсгүй хоол идэж чаддгүй учраас л давс хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрнээс нөгөө сахар давс ч одоо 3 хорын 2-ын штэ. Хор штэ. Гэхдээ хүний биед маш бага дозор 3 грамм өдөрт энэ энэ бол дундаж а дээд зэрэг одоо давстай хоол заавал идэх улс орно 5 грамс хэтрүүлж болохгүй л гэдэг хат усны дараа гаргацсан байна шүү дээ. Тэгээ энийг чинь аваачаа гаднаас нь хиймлэр оруулчихсан наатар хүний биед хичнээн хэмжээний наатар хэрэгтэй вэ гэдгийг зохицуулж байдаг жижигхэн буудаан чиний булчирхайг нэрлсэн байгаа шүү дээ. Буудаан чиний булчирхай хүний тархин дээр байж байгаа байхгүй юу? Яг ингээл хүн ам цангаад эхлэхэн эхэлж гэнэ гэдэг чинь наатар дутагдж гэнэ гэсэн наатар тайл дутагдж гэнэ гэдэг дохоо байгаа. Тэгэнгүүт э, тэр булчирхай ажиллаад ялгаруулах тийм код өгөөл тэгэл натар цусан дотор өчдөг. Тэгэл тэгштэй явж. Натар багасад л бас код өчдөг. Тэгэнгүүт натар үйлдвэрлэхэд зогсоо гэл тэр жижигхэн булчирхаж автоматар ажиллаад тэгэл натрал тэгэл зүгээр ингээ ажиллаж гэтэл гаднаас натар оруулахтай зэрэг натар илүүдээд цус бол шингэлж байгаа юм. Цус бол шингэлсэнийг яаж мэдэх вэ гэхээр хүмүүсд тариа тарихад сусна гарахгүй байсан. Дараа гараад ирэхдээ зэрэг оо ямар гоё юм бэ гэдэг тэр натрин группийн тэр нөгөө фальсит фальситүүч ингээ алдчихсан юм чиж байгаа байхгүй юу. Нөгөө аа юу сироп нөгөө хүүхдийг дорн босоод ирдэг тэгэнгүүт сайн юм байна гэдэг ингээд дэлхийн техник хүн төрөлхт нь тэр нь таарцсан. Тэгээ тэр үн шиг сайн юм байхгүй болоо ингээ явцсан. Гэтэл ард нь дуурамж байдаг. Наатар ихтгэр цусандах наатар ихтгэр яах вэ? Шууд цус харна Яг тэгвэл наатар чи өөрөө цусан дуустдаг, усан дуустдаг. Тэгтэн зэрэг цус усан дуусан наатар чинь яг хав шингэлээд өгдөг. Шингэлэнгүүд цус ингэрч байна, сайхан байна гэжээд бүлэн үлдчихдэг байхгүй юу? цусны бүлэн хамгийн аюултай бүлэн байгаа. А гэтэл тэр хооронд юмнууд дотор бүлэн сандалдаг тэр маш үнэтэй тэр бодис ороогүй ч маш үнэтэй учраас энэ хурж орж хийхгүй шүү дээ. Тэгээ ингээ баригдчихсан байна ингээд анхааруулга сэрэмжлүүл өгчлөө. Тэгээд дахиад хэлий арабын орнууд үйлдвэрлэх хичээд юм байна нөгөө том том мөнгөтэй Дондож Азиас хоёр хөгжил мөтө хоёр. Энэ Казахстан, Узбекистан хоёр яагаад ингэ дандаа ийм дотор холбогдоод их л том эмийн үйлдвэртэй байна гэж л ойлгож байна. Тэр энэ миний бодол шүү. За Кыргызстан холбогдсон байна. Бусад орн гэсэн мэлээ тэрийг араа яагаагүй. Тэгээ хорон чимийн тархалт чинь дэлхий дээр энэ мапын гарт орцсон байгаа маш аюултай том ав. Энэ талаар ярих яриа хүртэл яриа хүртэл аюултай гэхдээ би бол зүгээр л мэдээлэл өгч ш дэлхий дээр байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллага портал өөрийнх нь мэдээлэл шууд завсрын агентлаггүйгээр шууд ард түмний эрх мэдэх эрхэн тааруулаад тараажлаа болохгүй. Өөр юм байхгүй би зохиогоогүй. Аа тэр яагаад энийг ингээ яриад байнгөөл ийм очир олдлоо байна. Ингээд гаргацсан статистикийн тоо байгаа нэг дээр хэлсэн байгаа. Дэлхийд тэр 56% нөөцөнд байгаа эм зах зээлд байгаа эмийн 56% нь хуурамч байна гэдэг тоо батлаад одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага UNICEF-ийн UNICEF-ийн өлөөлөгчийн аль нэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргасан илтгэлт нь орцсон тоо. Тэгтээ Аз 60 гэсэн байна Азийн зарим орн түүнээс дэшгцэн ийм гурван тоо байдаг аахгүй юу? 60 гэсэн дотор нь 60 60-аас 70 хооронд гэсэн дотор нь Аз гэдээ орцсон ба Аз өмнөд Аз. Зарим орн түүнээс дэшгээр 70-аас дээш байж байгаа. Энд би зүгээр шууд Монгол улс гэж хэлж чадахгүй яг гэвэл над тийм тоо орон талбайн тэр тоо орондыг засгийн газар хаагд судалгаагаар гаргаж ирэх ёстой. За энэ энэ дээр нэмэт хэлчихэд одоо дараагийн хооромчин гэдэг юм ямар эмээр гарах вэ гэхээр даралтны эмээр гарах лөө гэж бодчих. Яг л над дээр их олон хүн хүний мэдээлэл байдаг. Монс монс фермнес гарч чад даралтны уугаа дуугаад давхарлж байгаа даралт болохгүй байна. Тэгээ ерөөсөө энэ чинь энэ хором чимээ чинь сая нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихтгэл гарснаар ингэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Яг хором чим бол хордуулаад алчих нь бол тийм аргумент тоо баримт одоо алга байна гэсэн байгаа. Саяын наатрийн тухайд шүү. Тэр юу бол шууд 200 200 мянга ара 2000 хүүхд хичнээн хүүхд насварцсан шүү дээ 8 төрөөснөөс болоод тэр бол шууд хортой байсан. А энэ палсик бол хортой гэж бол хэлээг байна. А цаагаараа хорлонтой гэж хэлсэн байна. Ялгаатай шүү дээ. Шууд хортлохгүй гэхэд цаагаараа хорлонтой. За тэр хорлонтой чанар нь юу байв нөх үйлчлэхгүй байгаа байхгүй ерөөсөө үйлчлэхгүй тэр бүлэнгийн задлахгүй байна гэдэг чинь тэгэл үйлчлэхгүй тэгэл хүн насарччих. Ийм цаагаараа хорлонтой үйлчлэл эм үйлчлэхгүй байна гэдэг чинь хамгийн том муухай хорлонтой ажиллагаа л да. Энийг л тодотгож хэлсэн байна лээ илтгэл. Би илтгэлийн тайм хэсгийг бол постлд байж байгаа хүмүүс болоод уншиж таван хил дээр өөрөөр чөлөөт өөрөөр болох юм байна лээ гэж. За гурав дахь чухал асуудал. Энэ бол үнэхээр гоё гэмээр асуудал та. За ингээ хуурамч хуурамч эмийг зах зээлээс татах юм чиглэл гарчлаа. Эцсийн үндэс нь байг нэгдсэн үндэсний байгууллага бол энэ бол дайн хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хуурамч эм гэдэг бол асар том хэдэн миллиардын хөрөнгөтэй мэдээллийн хэрэгслийг гартаа халахсан ийм аим шиг том зүйл байна гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр тэрүүнтэй э, дайн хийх асуудал ингэ явна хэд улс орнуудын ерөнхийлөх хэмжээний хариуцсан шүүгээд хилцсэн байгаа шүү дээ. Битээ хэлээл байгаа. Тэгээд энэ дайнд ч одоо тэгэл ялах уу ялахдахгүй юу гэдэг л асуудал шүү дээ. Хэрвээ ялчвал хүн төрлөختөн алгаа ташин баярлна хуурам чимнээс хэрвээ энэ хуурам чимийнхээ ялчвал тэгэл хүн төрлөختөн хуучин байгаасаа дор. Ийм л юм болох юм байна лээ. За энийг мэдээлж байна. Тэгээд энэ байдлыг одоо хардаа 56% нь хуурамчга 56 тэр хувийг чинь татхаас өргөхгүй шүү дээ нөөц им э, зах зээл байгаа юмнес татна. Нэгдсэн үндэсний байг нэгдсэн үндэсний байгууллага дийлдэл юм бол татчихлаа харна шүү дээ. За ингээд татчихлаа. Тэгэхээр э, бутах бутмагшилт орно доо ими. Тэгэхээр энд хоёр зүйлийг онцлон хэлсэн. Сая бүр илтгэлт нь байгаа тэр өгүүлбэрийг би орчуулж тавья гэж бодож байгаа юм. Юу гэж хэлсэн гэхээр энэ бол дутмагшилд орно. Тийм учраас э, энэ фарм энэ том том дэлхийн том том эмийн үйлдвэрүүд одоо энэ баталгаатай эмийн үйлдвэрүүд тэр нөгөө хоргоо эм гэдэг нь төрөсгэ хоргоо эмийнхээ э, үйлдвэрлэлийг маш түргэн хангамжинд оруулаа гэдэг. Жишээл хоргоо антибиотик гэж гарах гэдэг. Жишээлбэл хоргоо вакцин гэж гарах гэдэг. Энийг нь төрөглөөч гэдэг нэгдүгээр ийм асуудал байсан. Хоёрдугаар их гоё улс орон болон өөрийн ийм уламжлалын эдээ уламжлалын аргатай энийг нь дэмжиж өргөсөх гэсэн юм хэлсэн байна. Манай төр Монгол. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр зүйл үн төсөр хямд. Одоо тэр үнтэй үнтэй хиймийн юмдээс хамаагүй хямдсаж байгаа. Хоёрдугаар үрдүн судлах хэрэгтэй. Үрдүн илүү хүртээмжтэй байгаа гэдэг. Ингээд ингээд хэлсэн байгаа илтгэл. Тэг би одоо их баяртай байгаа. Манай улс, манай төр папа э, гэдэг саяхан шүү дээ. Пипайл гэдэг байсан. Эм танк гэхэл. Одоо ингээд бүр дэлхийн байгууллагын ингээд дэмжиж гараад ирнэ. Мөн сайхна гэж бодогдоо. Ингээ баярлаа та. За нэг ийм гурван зүйлийг хэлээ да. Эхэлт авчилж хэллээ. Тэгээ дэлгэрэнгүй минь айж маажмаар болно үсттэй. За нэг юм. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар за эрүүл мэндийн яам за им имий агентлагтай байгаа учраас одоо энэ хуурамч юм гэдэг юм уу эсвэл энэ хүүхдийн одоо ханиаданд зориулсан сироп имийн талаар бас хяналтаа тавих хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн гол ярих сэдэв бол за усан хаван за тархалт гэд бид нэр э, өмнө нь бол за усан хаван гэд ярихаар ямар нэгэн эрхтэн системээс үүдэлтэй гэсэн юм ерөнхий ойлголттой явж ирсэн л да. Тэгэхээр усан хаван гэд ингээ ярихаар нэлээд өргөн утгатай ойлголт болох болов уу гэж бодож байна. Ягаад хүний биед шингээ илүүтэхэр энэ нь одоо усан хаван болж хувирдаг. За монголчуудын хувьд бол шингэн зүйлсийн хэрэглээ бол зохистой гэж хэлж чадахгүй тийм ээ. Тэгэхээр орой үеийн цагаар их шингэн зүйл хэрэглэдэг энэ нь одоо магадгүй усан хаван болоод ингэж хувирах магадлал байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь усан хаван гэж яг юу болох за эргэтэн системээс үүдэлтэй байдаг юм уу эсвэл зүгээр хүний биед шингэн зүйлс хит их хөрөмтлөхаар энэ усан хаван болж хувирдгөө бидний цаг бага учраас ерөнхий мэдээллийг тад авчих өгнө. Тэгээ <clears throat> дундчаар хүний бие бол хүний бие массын 3.2 нь ус байгаа гэж байна шүү дээ. Тэр би нэг 80 дунд 80 82 хэлтэй би би ихэд 50 хэл ус тээж авдаг байна шүү дээ энэ дээр. Тэгээ хүний биеийн дундчаар 3.2 нь ус байна гэж ойлгох бол. Тэгээ яг хаа зөв нь ялах хөхөд насан дөрөгөө хөхтийн их хөхөн байдаг. Тэгээ нэг дундаж насных нэг бас арай багасаад Тэгээ 60-аас дээш насныхан бүр 5-5% л ялгаатай байдаг ордог. Тийм байдаг багсаж явдаг л гэдэг ийм ерөнхий ойлголт авч болно. Тэгэхээр улс бол хаана байна вэ гэхээр хүмүүс цуснд л их байдаг байх гэж боддог. Гэтэл цуснд бол хамгийн бага цуснд байгаа. 8% байдаг ба шүү дээ. Гэхдээ маш чухал ус байдаг. Ямар ус байдаг вэ гэхээр хормонтой нийлэлцсэн ус байдаг. Тэгэхээр нөгөө уснуудаас илүү ач холбогдолтой ус байж таарат байна. За хормонтой байдаг учраас ус байдаг учраас одоо өлөн гэдсгэц чинь бол шимэгдэхгүй шүү дээ. Гадагшаа шимэгдэхгүй учраас бид э, бүтээгдэхүүн хийдэг үстэй. Өлөн гэдс чинь хамгийн сайн гээл. А гэтэл судас бол өөртөө судас бол шимэгддэг байхгүй. Шимэгддэг зөөлөн болчих шүү дээ. Тэгэхээр судасны чинь тэр шимэгдэл дээр гадагшаа шар усны нөхөр гараад ирсэн тэр шингэн чинь өөрөө гормоны агуулгатай байгаа учраас насан туршаагүй хөрөн хүрээгүй одоо шилжилтийн насан дээр байгаа батг гэж хормонтой. Тэгээ хормон хормон хормонтойгоо нийлгэжэнгүүд тэр шахагдаад гараад ирсэн юм дотор чинь нөгөө штам явж байгаа. Вирусын штам, вакцины штам, бусад бактери тэгэл бусад MRSA байж гэн. Энэ юмнуудын чинь бактери үе том бактери вируснууд тэр дотор чинь явж идэг учраас ингээд тууралдаж байгаа. За энэ технологи ойлгомжтой бол Тэгтэн зэрэг тэрийг бол онцолж бас ярих ёстой гэж бодож байна. За нөгөө хоёр ус нь бол эд доторх эдэс хүний эд доторх ус. Эдэс хоорондын эдэсийн гадна талд хүний биед байгаа ус. За тэр нь бол бас нэлээд ахиу проценттай. Э, за би бол одоо тэр электролит гэдэг электрол. За тэгээд э, тэр э, электролит гэдэг чинь хоорондоо натр агуулчихж байгаа шүү дээ. Наатрал очичээр зохицуулж яадаг. Тэгээ хүн өөрөө тэр буданчны булчирхай гэдэг чинь зөвхөн наатар биш бас тэр бүлэнг саармжуулж садалж яадаг тийм үнтэй бодснууд байж яадаг цусна. Тэгээ тэд нар нь ингээд цусны эргэлтийг сайхан зохицуулаад автоматар хүн өөрөө бие өөрөө дархлааны систем өөрөө ингээд зохицуулаад ингээд явдаг байх нэ гэж ингэж ойлголоо. За гэтэл гаднаас нь натр өгдөг ч юм уу сахар хийдэг ч юм уу одоо сахар натр давс хэрэглэдэг юм уу ингэхэр нөгөө булчирхай үйл ажиллагаач алдагдчихж байна. За тэр будаанчны будаанчны булчирхайны үйл ажиллагаа алдагдталтай зэрэг хиймэл одоо тийм усчлт явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгтэн зэрэг усчлт явагдсан гот нөгөө будаанчны булчирхай чинь ингээд ингээд ажиллаад байдаг тэгээд нөгөө үгэнд орохгүй гэдэг юм харуугаар бол тэгэхээр сонсохгүй эрсдэлээр ажиллахгүй болохтай зэрэг нөгөө эхтнийх нь эсрэг системийн эсрэг сүлдөө бүхвийн эсрэг давталдаг байхгүй. Энэ ч л ардимоны өвч шүү дээ. Тэгээд давтлаад ирэнгүүт яах вэ? Ямар давтлаа гэх үгээр одоо наатар бүр эсрэгээр наатар нэмж өгөөд бөөрийн гадагшлуулах ажиллагаа зогс гэсэн тийм тохиогдчих. Тэгээд нөгөө бөөрийн үйл ажиллагаа чинь зогсон гоод хаван хөчөж байгаа байхгүй мусаа. Тэгэхэд нөгөө шимэгдэлт нөгөө суднаас шимэгдэлт чи бас хэсэ явчихж байгаа. Тэгэнгүүт бас ингээд тэлээ дотор эртнүүд нь хаван хаван наг ингээд дотор хаван гэдэг нэрлэлт манай. Одоо Европын хэлээр өөдэм гэдэг. Оросд өөтёк гэдэг нь л. Манайхаа усан хаван л гэдэг. Тэгэхээр энэ усан хаван чи өөрөө тархалт шүү дээ. Тархалт гэхээр л ганц өөх биш шүү. Энэ бол өвчин гэж би хэлээ л байгаа шүү. Тархалт бол өөрөө системийн өвчин. За ингээд процессын хувьд бол ингээд товчхон ингээд энгийн хэлээр ингээд тайлбарлалчлаа. Тэгээ одоо мэдээч хэрэг одоо яах вэ? Одоо яаж урьдчилсан сэргийлэх вэ? Энэ төрлийн асуултууд орж ирэхээр бас их гоё ойлгомжтой болох аа гэж бодож байна. Аа. Тэгэхээр манайх их хвчлэн за хавгнаад за ямар төрлийн өвчлөлөөс үл хамааран хавгнаад гэд хэлээр хаван хөөх юмнуудыг бичиж өгдөг тийм ээ а 5-6 хоног уух тохиолдол байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ заавал хаванг ингэж хавангийн имээр хүчээр хөөж гарах хэрэгтэй юу эсвэл өөр одоо эмчилгээний тухайд тавс зөвлөгөө өгөх байх та. Яг нэг анхаарах таван зүйл л дээрөөс. Таван зүйл л заасан байна. Нөгөө нэг дархлааг э, тэтгэж э, сэрэх тэгшний дархлааны зарим эс чинь удаан байдалтай байдаг гэж яриад байгаа шүү. Тэднийг сэрэх ийм таван зүйл байдаг гэдэг шиг одоо усан хаванг гүйхгүй усан хаванг гүйцсэн бол одоо эргээд хоёр талтал яриад байгаа шүү дээ усан хаванг гүйхгүй яах вэ гүйцсэн хон яах вэ тэгэхээр тий энд зориулсан таван зүйл байж байгаа нэгдүгээр сахар хөтэй хэрэгэл ерөөсөө тий амттан томтой олсод байдаг л да энэний аргыг бас хэлээд байв гүзэлцэх нь нэр соёрыг яг тэнцүү хараа бараагаар нэг хагас хагас орцтойгоор ингээд ичжээ хоолны дараа. Энэ бол ерөөсө сахар амттай гоё амттай боловч диссертежтэй ч диссерти гэж өгдөг штэ соёл хэрэгжилт орнууд. Энэ тэгээд сахар өсөхгүй харин сахарыг буулгадаг байхгүй. Яг л хараа бараа ингээл идчихэж байгаа хэрэгтэй. Ресторанд орохдоо диссерти явахгүй гүзээлцгэн гүзээлцгэнтэй торт аа нэрс нэрстэй торт аваад бичиж байгаа зүт. Торт ч өөрөө тархлуулдахгүй гэж байна шүү. Санин шүү. Хүн идтээр оо амттай юм ичлээ, би чихэрлэн юм ичлээ. Торт торт тархлуулдахгүй л байхгүй. Тийм учраас десертийг торт хөвдөг. За нэг ийм нэгдүгээр амттан амттан дотроо бас бүгд биш зарим амттан гэдэг. Жимс бол чихэрлэг амттан мөртлөө тэр хаван тэр үнд бол хамаа байхгүй. Ич шууд л. Хоёр давс. За одоо яаж давсгүй хоол гэдгийг гэж цэнхэрлэлэгцээр сурталчилгаатай. Тэр бол амьдрал дээр боломжгүй асуудал. Зөв ятаж 3 грамаас нь идэхгүй байл гэж ийм юм. Ерөөс 3 хөдөлгөөн. За энэ хөдөлгөөнийг бол бас мааны тарин шиг татсан тоо гэдэг. Хөдөлгөөн маш чухал. Тэг вербал байна уу? үйлдэлтэй байна уу гэх ерөөс хамаг хөдөлжил байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр сэтгэл санааны асуудал. Сэтгэл санаагаар готролд орох юм л хүн дарах. Энийг үл бид ярьц. Энэ тавыг л хийхэд тэгээд бас хүн усны хавн гүйхгүй, усан хавн гүйцэн ч гэсэн тэрийг арилах ийм боломж байна шүү л гэж ингэж хэлхийлээ. Тэгээ энэ яаж усан хавн үгүй байх вэ гэдэг дээр энэ тав бас л адилхан орчин гэж гэж ойлгож. За. За энэ асуултанд та товчхон хариулаад өгөөрэй. За би түр асуусан тийм ээ хавантай болсон тохиолдолд хавангийн имийг ер нь заавал уух шаардлагатай эсвэл арай өөр аргаар саяны таны хэлсэнчлэн өөр төрлийн аргуудыг бид нар ашиглах хэрэгтэй юу? Гэхдээ хавангийн им хамаагүй болж болохгүй шүү дээ. Төр зүрийн л төр зүүлийн фросамид гэдэг байж нь хоохот дороо ангил шин гараа явж. Дахиад хаван байхгүй Тэгэхээр зэрэг учир шалтгааны түрүүний миний таван гэлсэн учир шалтгаан тэр л байдлаар хаванг багсах нь болохоос эн чинь шингэн алдах гэдэг нэг аюултай юм байдаг шүү дээ. Шингэн алдна гэдэг чинь энэ юуг хаван хөөхөөс өөр шүү дээ. Тэгэхээр хаван хөөх чинь би шингэн алдчих болтгүй л байхгүй. Шингэн алдах чи одоо тэр хаван хөөх юм уснаас дээрээ уснаас дээрээ гэдэг чи оноо усан гүйлгэж хүүхдүүд дээр их тохиолддог. Янз бүрийн юмны халдвар авчаал усан гүйлгэж усаар манайхаа юу гэдэг лээ нэг нэртэй. Тэгэл тийм хөвчнүүд байдаг. Гүлгээл байгаа байсараад ингээд тэгэл аяртай болдог хөвчнөс байдаг шүү дээ. Хүмүүс мэдчихл байгаа тэр хөвчн. Тэгээ энэ цохомл маягаар ингэж гинт юу хаван хөөхөл бишээ. Өөрснөө туршаал үзэлд урсамын дуучаар хаван арилаад оо гоё болчлаа гэж маргаж тэгэл хаван. Ийм л юм байна. Тэгэхээр тэрийг бол ерөөсөө ерөөсөө нэгт үз яахгүй байна эмчнэр ер нь эмчнэр бүгдээр мэдж байгаа хэрэггүй л эдтэй гэдгийг хэлдэг шүү дээ. Туршлагатаасаа миний нэг магнат гэж нэрлээд байдаг. Туршлагатаасаа эмчнэр шууд л хэлдэг шүү дээ. За За баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараа энэ төрөйд өндөрлөө. Энэ удаагийн дугаараар үзэгч та бүхэнд ахуй амьдралтанд хэрэгтэй олон одоо зөвлөгөө мэдээллүүдийг үзэгчтэй хүргэлээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас яг одоо ханьд томны улирал бас их байна. Тэгэхээр ер нь хаврын уйлрал болж байна. Хаврын уйлралд ер нь дархлаа нэлээд сулардаг. Энэ үед за хүүхэдтэй нь одоо ямар нэгэн байдлаар ханиа томоо хүрсэн бол за энэ шингэн төрлийн сироп юмнуудад бас үзэгч та бүхэн болгоомжтой хандаарай. За мөн хавгнаад байгаа бол та сахард авсны хэрэглээгээ багасгаад үзээрэй гэж ингэж одоо өнөөдрийн дугаараас мань мэдэж авсан баха гэж бодож байна. Ингээ дараагийн дугаараар иргэн болцъя. Аа баярлалаа. Тэгээд энэ аа бас та буруу ойлголт байт юм аа ард түмний дотор ард түмний дунд энэ хавагнаа дахиад усууж болохгүй ус усан хавааштай наад чи ус үтэй байгаа гэдэг энэ бол хамгийн буруу энэ бол буруу харин бүр цэвэр ус ахиухан уугч байгаа штэ хавагнаад байгаа юм бол усан хавантай байгаа мэдгэл юм ус цэвэр цэвэр ус эсвэл одоо цитронтой ус цитроны ч гэдэг манайх юм тэр усыг бол одоо өглөө болгон дуучжээ 2 литрээс давж ус ууж ах хэрэгтэй гэж ташаанд бас зөвлөж чи за ингээ баярлалаа та